Ламба КВН командасы. Икінші гимназия. İşlenmesiz dostlar, siz ne oldunuzda Zamba Kven komandası. Samat bu kim? My girlfriend. Nersi? Nu baby. Nersi? Nu бегемотиком benim. Nersi? Бұл Наташа. Қызым менің. Ә, К- Малайлар, қарағыз прикол. Эй, шишка. Ты так мило разговариваешь на татарском. Ерер бар, мешать это перме. Я тебя тоже люблю. Сіздің олдыңызда Замбы КВН командасы. Чики-пуки, чики-пуки, замба, замба! Оға! Әллә язмыш көләме, әллә гаеп миндәме, сөйгәнем миндән җитә, сөймәгән миндә көтә. Кинода булган хәл. кичә күрдем дә инде һәм үпте мине. Миңа ишетелми. Кичә күрдем дә инде ул мине үпте. Әллә язмыш миндә бәс тигән миндә җитәс тигән миндә көтә. Әллә язмыш күләдә. Әллә язмыш миндәме? Сөйгәнем минем читтә. Сөймәгәнем мине көтә. Малайлар, бу нәрсә? Син чыгышны вообще Бу жылама жыламас бүтін эфир тебеді давам етіңіз жыламас жыламас бүтін эфир тебеді давам етіңіз жыламаңыз бүтін эфир тебеді давам етіңіз ол бит өлді е э, бұл бит менің фишка Yazmış урамда болған хәл Келерге мекен. Номерін сұрарға мекен. бергә екен әллә керек бу бұл илназ Сәлем, илназ сәлам син монда ни эшлисең а мен кыз ролен уйныйм фу тагын бәзрәк мен бу сине Гүлнас, идем гөлназ барасың ма? раздевалкага магазинда болған хәл э, ипи сүт жұмыртқа мәгіз мында бит жетмей урамда болған хәл Фу, чуть ығылмадым сенбей жығылдың фу чуть сұқмадым сенбей соқтың ну-ка быстро тынычлан жыламаңыз жыламаңыз бүтіндей бірдей давам етіңіз гүлназ гүлназ сен раздевалкаға барасың ба кодыға біз жыр әзірләдік замба замба замба замба замба замба замба замба замба замба замбы замбы замба бізде сіздің алдыңызда замба квн командасы дейді замба замба собылғы